नमस्ते सत्यकाल हेलो एवरीवन ये सफारी पार्ट फोर नहीं है और होप करता हूँ कि पार्ट फोर ना आए पर अभी तक की कोई डेवलपमेंट नहीं है कोई फॉर्मल कोई इनफॉर्मल कोई मीटिंग नहीं हुई है आ, जो भी उसका अपडेट होगा वो मैं पार्ट थ्री में वीडियो में पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा और अगर पार्ट फोर आएगा तो वो और प्रूफ्स के साथ आएगा और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर साथ में लेके आएगा आज का मकसद क्या है ये वीडियो बनाने का आज ये मैं अपना चैनल जो आपका सभी का चैनल है क्वेश्चन मार्क ये पब्लिक के लिए ओपन कर रहा हूँ कि किसी को भी किसी कंपनी के वहीकल मैन्युफैक्चरर या डीलर से कोई भी प्रॉब्लम हो और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है कि वो अपनी स्टोरी अगर चाहे लोगों के आगे आके रखना चाहता है तो ये चैनल हर उस इंसान को ये जगह देगा क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन होगा उन कंपनीज के आगे कि ये इश्यूज आ रहे हैं कि क्या आप लोग वो जवाब देना चाहते हैं तो ये कब किसी पर्टिकुलर ब्रांड के अगेंस्ट नहीं होगा कभी भी कि मेरी टाटा के साथ इशू आया किसी को एम के साथ आ सकता है किसी को किया के साथ आ रहा हो सकता है किसी को वोल्स के साथ आ रहा हो सकता है और अगर उस पर्टिकुलर जोन में हो सकता है ना कोई भी कंपनी की लोकल जो है सुनवाई नहीं हो रही हो तो और वो उसकी आवाज मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच रही हो तो ये चैनल उसको एक जगह देगा कि अब मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही अब मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज मैनेजमेंट तक पहुंचे तो ये चैनल हर उस इंसान के लिए होगा और कोई मकसद ये नहीं है किसी कंपनी को डिफेम करना मकसद ये होगा कि अगर इशू आ रहे हैं कंपनी उस चीज को रिजोल्व करना चाहती है तो रिजोल्व करेगी और इससे क्या होगा ओवरऑल एक service experience in the long run benefit अच्छा होगा ना कि अगर कोई मेरे केस को लेके कह दे कि यार ये सफारी के अगेंस्ट हुआ है नहीं मकसद यही है कि सर्विस इंप्रूवमेंट और अगर सर्विस इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो सभी का अच्छा होगा ऐसा ना हो कल को आपको इशू आ रहा हो और आज आप लोग हम मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कल आप लोग कहें कि नहीं ये इशू है ये रिजोल्व होना चाहिए था तो बेटर इसी के लिए है ना कि ये चैनल हर मैनुफैक्चर किसी भी मैनुफैक्चर किसी भी ब्रांड व्हीकल के लिए मतलब जो भी कस्टमर है उसको इशू आ रहा है उसके लिए ओपन है और इसका ईमेल एड्रेस हमेशा नीचे चलता रहेगा कि कोई भी इंसान चाहे हमें मेल कर सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी इशू आ रहा है they are most welcome on this channel क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आप सभी का चैनल है और इसी के साथ आज हम पहला केस लेके आ रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली सफारी का ही केस है और ये जिगर पटेल जी हैं गुजरात से हैं इन्होंने थर्टी मार्च को अपनी सफारी ली थी और कुछ इश्यूज इनको आ रहे हैं और शायद इनकी आवाज़ सेंट्रल मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच रही है तो हम होप करते हैं कि इनकी आवाज़ पहुंचेगी और इनके इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो मैं एक चीज़ और कह दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि जब भी इश्यूज आते हैं उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है तो जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था प्लीज़ इस वीडियो को विदा बिना स्किप करे देखें समझने की कोशिश करें और हम उम्मीद करेंगे कि इनका इशू रिजॉल्व हो hello guys my name is Jigar Patel और uh, मैं कच्छ गुजरात से बिलोंग करता हूँ बेसिकली मैंने Tata Safari eighth of March 2021 को बुक कराई थी जिसकी डिलीवरी मुझे 31 मार्च 2021 को मिल गई तो बेसिकली मैं कार लेने के बाद में जैसे ही पाँच दस किलोमीटर जाता हूँ मुझे पता चलता है कि इसका सीट कवर डिफेक्टिव है तो मैंने तभी के तभी सर्विस सेंटर में कॉल किया उनको बताया कि सर मेरा सीट कवर डिफेक्टिव है तो उन्होंने बोला कि हम कोई बात नहीं हम उसे रिप्लेस कर देंगे मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा चलो ठीक है उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मैंने पंद्रह पंद्रह दिन गाड़ी चलाई और मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए गाड़ी में तो करीबन पंद्रह दिन चलाने के बाद में मैं सर्विस स्टेशन पहुंचा और मुझे जो जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो मैंने वहाँ पे लिखवाई आप जॉब कार्ड उनका देख सकते हो देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली मुझे विंड नॉइज़ आ रहा था कैबिन में ब्रेक नॉइज़ भी आ रहा था साथ में मिरर का भी प्रॉब्लम था और सनरूफ स्लाइडिंग होने में भी प्रॉब्लम आ रहा था और बाकी का जो कुछ भी है आप जॉब कार्ड में यहाँ पे देख सकते हो तो ये डेट थी 15 अप्रैल 2021 तब उन्होंने जो भी कुछ था वो मुझे रिपेयर करके वगैरह जो भी उन्होंने किया वो मुझे करके दे दिया फिर से मैं गाड़ी लेके चला गया उसके बाद में करीबन 20-21 दिन के बाद में मुझे फिर से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई जैसे कि स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड हो गया था स्टेयरिंग आवाज़ कर रहा था विंड नॉइज़ तो था ही ब्रेक नॉइज़ भी था वो प्रॉब्लम नहीं गया था तो मैंने फिर से सर्विस सेंटर कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला सर गाड़ी लेके आइए हम देख लेते हैं फिर से मैं वहाँ पे गाड़ी लेके गया उन्होंने बोला सर कुछ स्टेयरिंग पंप का इशू है आपको गाड़ी गांधीधाम भेजनी पड़ेगी तो वो लोग गाड़ी गांधीधाम ले गए और स्टेयरिंग पंप का जो भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह था वो उन्होंने करके फिर से मुझे गाड़ी वापस दे दी फिर भी मुझे लग ही रहा था कि कुछ सही नहीं है गाड़ी में स्टेयरिंग का प्रॉब्लम जा नहीं रहा था तो फिर से मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया थोड़े दिनों के बाद में तब तक उसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो कांटेक्ट करने के बाद में आ, कुछ ऊपर लेवल में बात हुई और नतीजा ये आया कि वो उन लोगों ने बोला कि हम आपका स्टेयरिंग पंप चेंज करके दे रहे हैं तो बाद में फिर से गांधीधाम लेके गए मीन मेरी गाड़ी एक बार खुल चुकी थी विंडो इसके लिए तो फिर से गांधीधाम लेके गए और पंप उन्होंने चेंज करके दिया मुझे फिलहाल अभी भी ब्रेक का नॉइज़ आ रहा था विंड नॉइज़ अभी भी था और दूसरा स्टेयरिंग का प्रॉब्लम जो बताया मैंने तो उन्होंने पंप चेंज करके दिया मुझे अंडर वारंटी उन्होंने बोला दो साल की वारंटी है तो आपका पंप चेंज चेंज हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं आएंगी मैंने बोला ठीक है अभी ये कुछ प्रॉब्लम था तो वारंटी के अंडर ठीक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अभी कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी बट फिर से मुझे जब गाड़ी वापस दे दी गई तब मैंने देखा अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा था स्टेयरिंग का जो इशू था वो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन वगैरह फील हो रहा था और मुझे सही नहीं लग रहा था बेसिकली तो मैंने वो कंप्लेंट फिर से की इनको बट ऐसा बोला गया कि ये आ ही रहा है व्हीकल में इतना आवाज़ तो आएगा क्योंकि हाइड्रोलिक है मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसा अगर हर व्हीकल में है तो मेरे व्हीकल में भी ऑब्वियसली होगा तो मैंने बोला ठीक है इतना ही रहता है तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है गाड़ी चलाने में तो थोड़े दिनों के बाद में जब मैं मेरी फैमिली के साथ में बाहर जा रहा था तब अचानक से एसी ही वर्क करना बंद कर दिया तो फिर से मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया उन्होंने बताया कि आप लेके आइए तो इवेंचुअली मैं वहीं पे जा रहा था तो मैं डायरेक्टली सर्विस सेंटर में गया उन्होंने बोला गैस का प्रेशर थोड़ा लो है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है उन्होंने गैस फिलअप करके दिया उसी दिन और मैं लेके गया तभी फिर से वर्क करना चालू कर दिया था पर दूसरे ही दिन फिर से एसी वर्क करना बंद कर दिया तो डायग्नोस करने के बाद में पता चला कि एसी की कुछ असेंबली में प्रॉब्लम है पाइप्स वगैरह लीकेज है तो फिर से यहाँ से गांधीधाम ले यानी भूत से गांधीधाम लेके गए और पूरी अंडर वारंटी एसी की असेंबली चेंज कर दी बेसिकली यानी मेरी गाड़ी दो बार खुल चुकी है अभी तक आ, कुछ इसको हुए होंगे तीन चार या पाँच महीने इसमें दो बार खुल चुकी है चार पांच बार अपना सर्विस सेंटर में जा चुकी है यानी टोटल पाँच महीने में डेढ़ से दो महीने गाड़ी इनके पास रही है और तीन महीने मेरे पास रही है अभी तभी मैंने एसी का जब प्रॉब्लम हुआ तब मैंने बोला कि बार बार इशू हो रहा है ब्रेक का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है विंडोज का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है और स्टेयरिंग का भी इशू तभी भी था पंप चेंज करने के बाद में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेयरिंग में कुछ ना कुछ तो खराबी है ऊपर से एसी का प्रॉब्लम आ गया तो मैंने इस बार कॉल किया टोल फ्री नंबर में टाटा सर्विस सेंटर में तो मैंने उनको बोला सर मुझे ये ये प्रॉब्लम हो रहा है आपका व्हीकल मुझे लगता है डिफेक्टिव है और मुझे ये मिल गया है तो प्लीज़ इसका कुछ कीजिए तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप सर्विस सेंटर पे यानी कंप्लेंट करना चाहते हो मैंने बोला नहीं सर्विस सेंटर तो मुझे सर्विस दे रहा है क्योंकि जो भी खराब हो रहा है वो ठीक करके देता है बट कुछ ना कुछ दूसरा खराब हो जाता है तो इवेंचुअली मैं टाटा पे कंप्लेंट करना चाहता हूँ तो टोल फ्री नंबर पे जो भाई साहब बात कर रहे थे उन्होंने बोला सर मैं टाटा पे कंप्लेंट तो ले नहीं सकता अगर आप बोले तो मैं सर्विस सेंटर पे कंप्लेंट ले सकता हूँ अगर आपको टाटा पे कंप्लेंट करनी है तो आप कस्टमर केयर पे मेल कर दीजिए तो मैंने आ, उसी दिन मेल कर दिया आ, अपने आ, कस्टमर सर्विस ईमेल पे तो मुझे रिप्लाई आया कि सर आ, हम देख रहे हैं आपका व्हीकल और वहाँ से मुझे आया हिमांशु व्यवहारे जी का ईमेल आया तो हिमांशु व्यवहारे इनका व्यवहार टाटा के लिए बिल्कुल हानिकारक है इनका मुझे मेल आता है कि सर आ, हम अलाइन कर रहे हैं लोकल सर्विस आ, सेंटर से और आपका जो भी काम है हम देख लेंगे तो ऐसे का इशू था इस बार और पहले बहुत सारे दूसरे इश्यूज आ चुके थे मुझे जो मुझे पाँच महीने में नहीं आने चाहिए मैंने तेईस चौबीस लाख टाटा सफारी के लिए खर्चा किया उसके बाद में पाँच महीने में इनका स्टेयरिंग पंप जाता है एसी का जो भी लीकेज है वो आता है ब्रेक और नॉइस करते हैं मड में इनके ब्रेक लगते ही नहीं है सनरूफ का इशू आता है आ, दूसरा डिफेक्टिव सीट कवर मिलता है रूफ रेल डिफेक्टिव मिलती है यानी इस बार मैं थक चुका था तो मैंने इनको बोला सर ये बार बार का है इस अभी मैं थक गया हूँ व्हीकल से आप इसका कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन ला के दीजिए मुझे तो इन्होंने अंडर वारंटी फिर से ये एसी का असेंबली चेंज किया और मैंने व्हीकल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं था तो मैंने बेसिकली उनसे पूछा कि सर अभी नियर फ्यूचर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो टाटा क्या करेगा तो हिमांशु जी ने मुझे मेल कर दिया सर हमारा टू इयर्स का वारंटी है और वन लाख किलोमीटर दोनों में से जो जल्दी होगा वो उसमें आपका जो भी इशू अगर आएगा तो वो सॉल्व कर देंगे तो बेसिकली टाटा का कहना ऐसा है कि अगर व्हीकल डिफेक्टिव रहा तो भी टाटा उनकी वारंटी पॉलिसी पॉलिसी से ही काम करेगी भले ही कितना भी खराब हो आपका व्हीकल वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उन्होंने मैंने उनको रिक्वेस्ट किया सर अभी दो साल में से छः महीने निकल चुके हैं छः महीने में से ऑलमोस्ट दो महीने या ढाई महीने गाड़ी आपके पास रही है तो अभी मेरे पास अठारह महीने बाकी है और उसके बाद में तो पूरा जो भी चार्ज अगर ख़राब भी होता है तो मुझे बेयर करना पड़ेगा तो मैंने बोला सर एक काम कर दीजिए मुझे वारंटी एक्सटेंड कर दीजिए अदरवाइज व्हीकल चेंज कर दीजिए क्योंकि आपका व्हीकल ये डिफेक्टिव है तो उन्होंने मना कर दिया दोनों ही चीज़ करने से मुझे मना कर दिया कि हम सर आपका वारंटी एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे और व्हीकल चेंज का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि वो हम करते ही नहीं ऐसा उन्होंने बोला नहीं पर उनका बोलने का टोन ही ऐसा था तो आ, उस दिन मुझे यानी मेरी फैमिली वेकेशन पे जाना था तो मैंने व्हीकल तो एक्सेप्ट कर लिया बट कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन का जो उनका फॉर्म था वहाँ पे मैंने पूरा स्क्रैच कर दिया ठीक है मैं डिलीवरी नोट पे साइन कर रहा हूँ बट मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए तो मैंने तब व्हीकल ले लिया तब मैंने आ, उनको मैसेज किया था कि नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो क्या तो उनका रिप्लाई ऐसा आया था कि सर अभी आपका व्हीकल रोड दिया है और इसमें अभी कुछ भी खराबी नहीं है जबकि तभी भी मैंने बोला था सर मुझे स्टेयरिंग का इशू तो अभी गया ही नहीं है आप जितने भी जॉब कार्ड्स है मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा उसमें आप देखिए एक चीज कॉमन होंगी ब्रेक नॉइज विंड नॉइज और स्टेयरिंग नॉइज ये कॉमन चीज है जो साथ में ही आई है गाड़ी के और अभी तक रिजोल्व नहीं हुई है तो मैंने मुझे व्हीकल मिला एसी का असेंबली चेंज करके 22 तारीख को 22 नौ को मुझे व्हीकल मिला और 23 नौ को मैं मेरी फैमिली ट्रिप पे निकल गया तो लगातार मैं पाँच दिन के लिए ट्रिप में था तो 27 नौ को फिर से मुझे स्टेयरिंग का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होने लगा तो 27 नौ को मैंने फिर से भूज के सर्विस मैनेजर है उनको कॉल किया सर मुझे स्टेयरिंग में बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा है तो उन्होंने बोला एक वीडियो निकाल के मुझे भेजिए मैंने तभी के तभी तब बज रहे थे बारह उनतीस तो आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने आ, उनको भेजा था वीडियो निकाल के और मैं वीडियो भी अगर हो सकता है तो मैं डाल दूंगा जो मैंने वीडियो उनको भेजे थे कि ये वाइब्रेशन फील हो रहा है तो सर कोई दिक्कत नहीं है आप कल आ जाओ देख लेंगे तो मैंने बोला ओके ठीक है अभी तो मैं वैकेशन पे हूँ तो मैं कल आता हूँ बट मैं वहाँ से फिर से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने लगा तो करीबन चार साढ़े चार बजे स्टेयरिंग पूरा हार्ड हो गया यानी काम करना ही बंद कर दिया बेसिकली पावर स्टेयरिंग काम ही नहीं कर रहा था तो फिर से मैंने उनको कॉल किया सर एकदम ज़बरदस्त वाला आवाज़ आ रहा है पंप का ही लग रहा है क्योंकि पहले भी वो आवाज़ आ चुका था तो पंप का ही लग रहा है सर ये स्टेयरिंग काम काम ही नहीं कर रहा और मैं फैमिली वेकेशन पे हूँ सर तो ऐसा ना हो कहीं कि मैं उस दिन बारिश भी ज़्यादा थी तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे अटक जाऊँ कहीं पे जैसे तैसे करके मैं घर पे पहुँचा उसके बाद में मैंने मेल किया कि हिमांशु जी को और सबको मेल किया कि सर आपकी रोड वर्दी व्हीकल पाँच दिन भी नहीं टिकी और पाँच दिन में ही इनका स्टेयरिंग जवाब दे गया तो उनका मेल वो मेल पे मुझे अभी तक नहीं मिला है कुछ भी रिप्लाई ही नहीं आया है अभी तक दूसरे दिन टाटा सर्विस सेंटर में से आ, मेरे एड्रेस पे तीन बंदे आए उन्होंने चेक किया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है तभी तो कुछ मुझे मालूम नहीं पड़ा पर मैंने डिसाइड किया मैं इनके साथ में सर्विस सेंटर जा रहा हूँ तो वो गाड़ी लेने आए तो मैं भी इनके साथ में आ गया तब यहाँ पे पूरा जो उन्होंने चेक किया तब मालूम पड़ा कुछ इनका एक डंडा आता है स्टेरिंग का बेसिकली वो हाइड्रोलिक पंप के बाद में जो वर्क कर रहा है जिससे अपना टायर वगैरह मुड़ते हैं तो वो डंडा उसका कुछ सील था वो फट गया था तो मैंने बोला सर अभी तो बहुत हो गया आपका अभी मैंने 22 तारीख को लेके गया हूँ पूरा वेकेशन भी फिनिश नहीं किया और आपके पाँच दिन में फिर से ये हो जाता है तो सर मुझे इस बार तो कुछ परफेक्ट करके दो आप वरना तो अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा तो मैंने इनको मेल किया उसका रिप्लाई नहीं आया आ, बाद में करीबन दो दिन के बाद में गांधीधाम सर्विस मैनेजर का मुझे मेल आता है कि सर ये एक्सटर्नल डैमेज के कारण हुआ है और आपको इसके लिए कुछ चौंतीस पैंतीस हज़ार पे करने पड़ेंगे तो मैं तो शौक हो गया पूरा मैंने एक्सटर्नल डैमेज हुआ कैसे क्योंकि रोड भी हाईवे था और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि एक्सटर्नल डैमेज हो क्योंकि अंडर बॉडी फोटोज मैंने तभी जब शोरूम पे भेजी थी तभी ले लिए थे वो भी मेरे पास सब कुछ है चाहे तो मैं आपको शो कर सकता हूँ वो तो मैंने उनको मेल किया कि आप मुझे फूल बना रहे हो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि अंडर बॉडी फोटोज़ मेरे पास है कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक्सटर्नल डैमेज हो सके तो बाद में कार्गो मोटर्स के वीपी है मिस्टर समीर तो उनसे मेरी कॉन कॉल पे बात हुई तो उन्होंने ऐसा बोला कि sir this is done by intentionally by someone हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपने किया बट ये हुआ है और जानबूझ के किया हुआ है तो मैं तो एकदम ही शौक था ये क्या बोल रहे हैं क्योंकि आ, पूरा चार पांच दिन व्हीकल मेरे पास था कंटिन्यूस रोड पे चल रहा था मैंने बोला सर आप अपने रिकॉर्ड में से जीपीएस का जो भी रिकॉर्ड है वो निकालिए कंटिन्यूसली वो रोड पे ही चल रहा है और आ, ऐसा भी नहीं है कि एक्सटर्नल डैमेज हो सकता है क्योंकि ठुकी भी नहीं है मेरी गाड़ी और समवन कैसे कर सकता है क्योंकि रोड पे ही चला है और मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है कि ऐसा इंटेंशनली करे तो सर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा कि वो पार्ट्स मेरे खर्चे पे आप लगाओ सॉरी तो उनके बाद में हिमांशु जी से फिर से कॉन कॉल में बात हुई तो आ, समीर आ, मिस्टर समीर भी उसके साथ में थे तो समीर जी ने बोला सर टाटा हिमांशु जी को कि सर कस्टमर को डाउट है कि हमारे रिपोर्ट पे कि ये इंटेंशनली किया हुआ है करके तो हिमांशु जी उनसे ही बहस करने लग गए लग गए कि समीर जी आपको किसने बोला कि ये इंटेंशनली हमने तो ऐसा नहीं बोला है कि इंटेंशनली किया हुआ है ये एक्सटर्नल डैमेज है बट इंटेंशनली किसी ने नहीं बोला है तो फिर से मैं शौक हो गया क्योंकि कार्गो मोटर्स और टाटा खुद खुद भी आपस में मैच नहीं हो रहा था उनका जो भी था डिसीजन वो तो मैं तो अभी पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था तो मैंने तो ठान लिया था, था भाई ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी करो क्योंकि ये छः सात महीने में ढाई महीना इनके पास रही है मैं तो चला ही नहीं पा रहा हूँ इसको गाड़ी को तेईस लाख खर्चा करके तो मैंने बोला सर अभी बहुत हो चुका अभी मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए तो आ, कुछ इनका आंसर वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था तो मिस्टर समीर मिस्टर हिमांशु और सर्विस मैनेजर गांधीधाम उनके साथ में कॉन कॉल के बाद में पर्सनली मुझे हिमांशु जी का कॉल आता है तो जो पहले से एंड तक जो भी मेरे साथ हुआ मैंने फिर से उनको बताया ये बोल बोल के अभी भी मैं थक चुका हूँ कितने लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ बट फिर से मैंने बताया विंड नॉइज़ का बताया जो भी है तो ये लोग इन्होंने बोला कि सर विंड नॉइज़ तो दूसरी गाड़ी में भी आ ही रहा है तो बेसिकली इनका ऐसा है कि दूसरी गाड़ी में आ रहा है तो मैंने इनको बोला तो एडमिट करो आप कि सफारी में विंड नॉइज का प्रॉब्लम है जो 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की स्पीड में आपको आएगा ही तो एडमिट कर लो तो एडमिट करने के लिए वो रेडी ही नहीं है तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है आप जो कर सकते हो करो मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा और लास्ट में मेरी बात हिमांशु जी से हुई बाद में आ, मैंने एक ट्वीट किया आप ट्वीट्स देख सकते हो आ, मैंने ट्वीट किया तो आ, कुछ क्या एक भी बंदे का टाटा की ओर से रिप्लाई नहीं आया सिर्फ टाटा ऑफिशियल में से मुझे डीएम आया कि सर आपका हम आ, केस आ, लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है उन उनको हैंड ओवर कर रहा है वो बेसिकली मेरा ऑलरेडी उनके पास ही अभी भी गाड़ी मेरा उनके पास ही पड़ा है मैंने अभी अभी भी मुझे मेरा गाड़ी मिला नहीं है अट्ठाईस तारीख को मैंने दिया है गाड़ी आज डेट है नाइन्थ मेरे ख्याल से अभी तक गाड़ी मुझे मिला नहीं है तो आ, आज सुबह की बात है आ, मैं जब ये वीडियो शूट करने आ रहा था तब मुझे आ, सर्विस मैनेजर गांधीधाम उनसे कॉल आता है वो बोलते हैं कि सर समीर जी लाइन पे है हिमांशु लाइन पे है और उनके कुछ अशरफ जी करके कोई मुंबई टीम से लाइन पे थे तो जो भी अभी मैंने जो भी बोला उनको भी बोला सेम चीज़ तो उन्होंने बोला नहीं इंटेंशनली तो हम नहीं बोल रहे हैं बट एक्सटर्नल डैमेज है अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये एक्सटर्नल डैमेज नहीं है वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं यानी मुझे तो लगता है ये एक्सटर्नल डैमेज वाला मिस्टर हिमांशु ने पर्सनली अटैक किया है क्योंकि एसी के टाइम पे मैंने उनको बहुत खरी खटी सुनाई थी तो जब ये प्रॉब्लम हुआ तो मिस्टर हिमांशु ने ये मुझ पर पर्सनली अटैक किया है मुझे ऐसा लगता है तो मैंने इनको बोला कि सर अभी मैं मैं बोल रहा हूँ मीटिंग आप मीटिंग कर लो अगर मुझे सेटिस्फाइड आप कर सकते हो तो कुछ देखेंगे अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता ये चीज़ पे तो अभी आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है अभी मेरी गाड़ी में अभी मेरी गाड़ी का पावर स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा है विंड नोइज आ रहा है ब्रेक नोइज आ रहा है अभी से रस्टिंग हो गई है गाड़ी में छः महीना हुआ है इवन मैंने पहले ही दिन anti rust protection full body करवाया हुआ है उसका पैसा मैं दे चुका हूँ इन लोगों को फिर भी रस्टिंग चालू हो गई है रेयर डोर में इनकी रबर ग्लास की जो रबर है वो ऑटोमेटिक खुलने लग गई है ब्रेक का इशू तो है ही और इवन बीच में तो सनरूफ के नीचे का जो कवर था वो भी निकल गया था तो वो भी मैंने इनसे करवाया है तो आप बेसिकली देखने जाओ तो ये गाड़ी ही डिफेक्टिव है जो छः महीने में, में पांच साल में नहीं आने चाहिए इतने प्रॉब्लम इनके छह महीने में आ चुकी और मेरे पास ये सिक्सटी परसेंट रही है फोर्टी परसेंट इनके लिए रही है और दूसरा तो और ये है कि इनको सर्विस स्टेशन ले जाने के लिए भी पैसे मुझे देने पड़ते हैं फ्यूल के यानी हर बार जब ये जाती है तो 2000 का डीजल मेरे जेब से जाता है तो ये ये भी एक है तो यही स्टोरी है ऑनरशिप एक्सपीरियंस uh, बोल दो या कोई कुछ भी बोल दो आप यही है मैं तो बोलना चाहूंगा कि भाई टाटा को टाटा करो ये कुछ काम की है ही नहीं तो आपने ये सारी स्टोरी सुनी हम उम्मीद करते हैं कि इनको एक सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन मिलेगा और क्योंकि मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला पर मिलना चाहिए और ये चैनल हमेशा ओपन है किसी भी ब्रांड वहीकल के लिए किसी भी मैनुफैक्चर के अगेंस्ट आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ ईमेल करें और ये चैनल आपका अपना है आपकी स्टोरी आप जब रखना चाहें क्योंकि एक स्टोरी रखने के लिए गट्स चाहिए और हर एक एक जब एक कई बार हो जाता है ना कि यार हमारी स्टोरी कोई नहीं सुन रहा है और लोग सुने हमें सोल्यूशन मिले तो ये चैनल हर उस इंसान के लिए ओपन है thank you so very much enjoy करें